keluarkanlah orang-orang ahli niaka bukan orang duduk di dalam niaka tak orang yang akan menjadi ahli niaka hak duduk ramai-ramai di kalangan anak cucu Nabi Adam Adam bertanya siapa ahli niaka itu Allah berfirman dari setiap seribu orang ambillah ratus 999 orang. Hak ni hadis masyhur selalu kita duk dengar. Nah. Selalu kita dengar hadis-hadis lagu ni. Hal ini terjadi ketika anak kecil menjadi beruban kepalanya. Dan setiap perempuan yang mengandung akan gugur anaknya. Serta kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras. Yang katanya haru-hara hari kiamat adalah sangat besar pada hari itu. Para sahabat merasa hairan. Mereka berkata, Wahai Rasulullah, siapakah di antara kami menjadi orang yang mendapat pengecualian itu? Maknanya, dalam seribu orang, cabuknya, sore jadi ahli syurga. 999 ahli niaka belakang. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat minggu akhir di dalam bulan Syaban tahun 1444 Hijrah. Kita masuk di dalam hadis yang ke-173 di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Di dalam babnya yang ke-9 Ikhraj Ba'th nar Membawa keluar ahli neraka. Hadisnya berbunyi an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا, ابن يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك قال يقول أخرج بعث النار قال وما بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فاشتد ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله يا رسول الله سيدنا بك يا رسول الله لا يا رسول الله أينا الرجل قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم رجل ثم قال والذي نفسي في يده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة قال فحمدنا الله وكبرنا ثم قال والذي نفسي بيده والذي نفسي في يده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة Inna mathalakum fil umami kamathalis sya'rati kamathalis al bayda fi jildi al aswadi awir ruqmati fi zirai al himar. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 3348, 2530 dan Muslim 2200 222. Maksudnya dari Abu Sa'id Waliknya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni reha hari kiamat belaka ni duduk di padang mahsyar. Allah Taala berfirman, "Wahai Adam." Sebab panggilnya panggil Adam, Adam bapak manusia. Maka Adam pun menjawab, "Aku penuhi panggilanmu dan taat kepadamu." mu Itulah Adam royak katanya, labbaik wa sa'daik. Ah tu gitulah. Yo Tuhan. Tuhan panggil ada gapo? Segala kebaikan hanya di tangan ya Allah. Allah berfirman royak kepada Adam, keluarkanlah orang-orang ahli neraka. Bukan orang duduk di dalam neraka dak. Orang yang akan menjadi ahli neraka, hak duduk ramai-ramai di kalangan anak cucu Nabi Adam. Adam bertanya, siapa ahli neraka itu? Allah berfirman, dari setiap seribu orang, ambillah ratus, puluh, 999 orang. Ini hadis masyhur selalu kita duduk dengar. Nah, selalu kita dengar hadis-hadis lagu ni. Hal ini terjadi ketika anak kecil menjadi beruban kepalanya dan setiap perempuan yang mengandung akan gugur anaknya serta kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk padahal sebenarnya mereka tidak mabuk tetapi azab Allah itu sangat keras maka katanya haru-hara hari kiamat adalah sangat besar pada hari itu para sahabat merasa hairan mereka berkata wahai Rasulullah siapakah di antara kami menjadi orang yang mendapat pengecualian itu. Maknanya dalam seribu orang cabuknya seorang jadi ahli syurga. 999 ahli neraka belakang. Masya-Allah. Sahabat Nabi berasa hari siapalah yok win, dalam seribu tu cabuk seorang. Maka baginda bersabda, bergembiralah. Patutlah Nabi katanya absyiru Maknanya bergembiralah kamu. Kerana ada seribu orang yang dikeluarkan dari golongi Ya'juj dan Ma'juj. Maknanya jenis jing, jenis pasal impok-pok kafe. Nah, hok ganah-ganah. Dan dari kamu, hanya satu orang sahaja. Maknanya katanya, ramanya di kalangan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka itu akan dibakit juga sikit lagi. Lepas tu duduk sekali belakang. Dalam di pada mahsyar. Baginda bersabda lagi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Maknanya supoh dengan zat Allah Ta'ala. Sesungguhnya aku sangat berharap kamu akan menjadi sepertiga dari ahli syurga. Ini Nabi Raya, Nabi Harap. Neng Naisam, umat Islam ni, ataupun orang-orang yang berimeh, akan menjadi ahli syurga. Lepas tu, nak jadi ahli niaka, Masya Allah, banyak. Cuba kita gambar, dan ada seribu cabut sore. Dan ada seribu cabut sore. Hak nak jadi ahli syurga. 999 lagi ahli ni aku. Oh, banyak mana manusia. Hak Nabi rakyat katanya. Aku harap neng naisam di kalengnya kamu. Kemudian kami bertahmid. Makna memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan bertakbir. Sahabat Nabi ni Alhamdulillah. Allahu Akbar. Pakat sebut. Gitu berlaku. Apabila dengar hak Nabi royak satu per tiga. Lepas pada tu, Nabi wayak pula. Baginda berkata lagi, Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku sangat berharap kamu akan menjadi separuh dari ahli syurga. Ha, Nabi sebut lagi, kerengneng menjadi ahli syurga. Allah, ni nak ayat katanya Nabi ni, harap sungguh-sungguh umat dia nak jadi umat yang kunafah. Nah, bukan umat gorak-gorak, berih-berih, duduk tak tahu berapa dua dosa deraka kepada Allah tak Nabi Noknya, orang yang menjadi ahli syurga sikit lagi dekat dengan umat dia kerana lagi sesungguhnya perumpamaan eh, kamu di antara semua umat adalah seperti sehelai bulu putih di badan lembu hitam cuba kita gambar ada lembu hitam semua gambar katanya semua manusia. Lepas tu hak ada bulu putih tapung ke ataupun sikit. Patulah ha, orang menjadi ahli syurga. Nak banding cemnuan semua tu. Bulu hitam semua tapi ada tapung sikit ya. Allah. Hak hitam tu ahli syurga, ahli neraka belaka, hak putih tapung tu ahli syurga. Satu lagi atau seperti garis yang terdapat di lengir keledai. Cuba kita gambar, tengok ke apa? Malai ataupun hema. Hema kelabu-kelabu tapi ada sikit-sikit ya tapung-tapung hok duduk di lengir dia. Ha tu bandingnya katanya ramanya yang akan menjadi ahli neraka tapi sedikit sahaja menjadi ahli syurga. Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita termasuk di dalam golongi hak sikit tu hak boleh duduk di dalam syurga sebab galiknya dalam Quran pun Nabi itu Tuhan katanya qalilun qalilun arti apa? sikit kumpulan sikit, orang sikit bilangnya sikit tu makna qalilun lepas tu bila Tuhan sebut qalilun adanya alik belakang wa qalilun min ibadiyas syakur sikitnya di kalangan hamba-hamba yang berterima kasih qalilam ma tashkurun nah dengar sananya qalilam ma tashkurun sikit yang kamu yang kamu terima kasih ha tu gitu no, ayat katanya bilangnya sikit kumpulan sikit ni adalah kumpulan yang berjaya yang tu herayak di dalam Quran tapi hak banyaknya Walakin akthara an-nas la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Tetapi banyak banyak manusia yang kafir, yang ingkar, yang fasik, yang buat kerosakan. Ah tu boleknya lagu tulah. Tu lah. hai ayat di dalam Quran. Habis situ dah. Kita pergi sikit lagi. yaitu masuk tajuk yang ke-10 fikakul muslimina bi'uddatihim min ghairihim tebuh se para muslim dengan bekalan dari orang lain lagu mana tuhan jadi orang kafir itu sebagai tebuh se kita nak bubuh orang kafir dalam neraka tapi nak taiton kita tu hampir-hampir nak masuk niaga ataupun kena masuk niaga dah tapi dicabut lagi dibuai orang yang berime supaya apa Tuhan nak ambil orang kafe bubuh dalam niaga nak tebuh orang Islam tu baik supaya orang duk tukar tua perakan tu lah tukar apa tukar orang-orang hak masuk gok ah uh, mu waktu baik aku mu waktu baik orang aku sore aku hantar orang mu 10 orang negeri-negeri lah ni lagu tu setengah-setengah negeri sebab ke apa? sebab masing-masing ada orang yang kena duduk dalam guk rakyat mung duduk dalam guk aku rakyat aku duduk dalam guk mung tapi dia tengok ke apa? orang-orang penting yang duduk dalam guk tu kadang-kadang sore banding dengan lima orang sepuluh orang dan sebagainya sebab orang sore ni jadi orang cerdik orang bijak boleh mikir dan boleh buat benar-benar yang geligo-geligo. Maknanya yang berharga kepada kepada negara dia. Ha, begitulah. Cuba kita tengok dah. Boleh. So hadis dua hadis lagi. Hadis yang ke-174. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاك فكاكك من من النار Hadis dikeluarkan oleh Muslim 2787. Maksudnya dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila tiba hari kiamat, Allah akan menyerahkan seorang Yahudi atau seorang Nasrani kepada setiap Muslim. Ini maknanya tukar, tukar ke apa? Tukar jadi ahli neraka, lepas tu jadi orang Islam ahli syurga. Allah lalu Allah berfirman kepada muslim itu inilah penebusmu dari seksa api neraka jadi tuhan ambil orang kafir boh dalam neraka padahal kita orang Islam ni ada dosa ada apa ada kesalahan tapi dengan sebab Allah Taala yang nak seksa manusia hak neraka kepada dia pasal kafir neraka gotu kan ni maka Tuhan royak kepada orang muslim. Aku rahmat kepada mung. Kalau kira amalan kamu duk buat jahat-jahat karuk-karuk derak apa ni neraka terus. Tapi dengan sebab aku taiton mung. Mung tu baik. Tak ada nak tak ada nak duduk dah dalam neraka. Maka Tuhan bubuh orang-orang kafir, terutamanya orang Yahudi, orang Kristian dan sebagainya. Lepas tu semua agama lah. Kita kiyah sendiri. Hak Nabi royak katanya, Yahudi Kristian kita agama katanya di atas muka dunia ni tak tahu apa latuh agama selain daripada agama Islam. Nah. Akhir sekali tajuk yang tajuk yang sama juga hadis yang ke-175 iaitu An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna hadhihi ummatun marhumah 'adzabuha bi aydihah فإذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من المسلمين رجل من المشركين فيقال هذا فداؤك من النار hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah 4292 hadis sahih maksudnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya umat ini dirahmati ada satu hadis yang serupa juga Nabi rakyat katanya inna ummati ummatun marhumah ada juga inna hadhil ummata ummatun marhumah sesungguhnya umat ini dirahmati Allah nah Tuhan yang kesiablah kepada kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam azabnya ada di hadapannya maknanya diterima di dunia sebab tu hai uji kita dan melalui banyak-banyak ujian sakit, susah, mati, bala, gotu bala, gotu bala, tu. Sebab apa tu? Ada tujuan dia. Ketika hari kiamat tiba sikit lagi, diserahkan kepada setiap orang Muslim, seorang dari kalangan kaum musyrikin. Hak sana ni rakyat Yahudi, Kristian. Tapi hadis ni, musyrikin. Orang musyrikin, orang syirik dengan Allah Ta'ala. Lalu dikatakan kepada orang, orang Muslim inilah penebusanmu dari azabnya kau. Ha, ni kita harap lagu ni. Kalau nak harap katanya amalan kita, usaha yang kita dok buat. Wallahu alam, tak padah dah kita nak pergi di dalam syurga Allah Ta'ala. Tapi rahmat yang tinggi Allah Ta'ala beri kepada kita, mudah-mudahan kita boleh duduk di dalam syurga nanti ha, bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersama dengan orang Islam semua. Wallahu alam. Ni sebagai hari Jumaat yang terakhir dah eh, dalam bulan Syaban, lepas tu Jumaat depan ni Jumaat Ramadan. Wallahu alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.